واحد في الجزيرة جابوه إمام يصلي وجاء رمضان قال يا أخي صلي بين التراويح قال لهم والله التراويح دي ما في الاتفاق اتفاق صلاة صحيح قالوا ما في مشكلة نتفق معاك حسن أدو حق التراويح والأوقات يوم برضو الإمام حقهم غاب قالوا أنت ما بتعرف تصلي الجمعة قال بعرف طيب يا أخي ما تصلي بينا والله قال لهم دبر الاتفاق عشان هو يصلي في المسجد عنده ثلاثة مرتبات مرتب إمام راتب والتراويح براها والجمعة براها يا ناس عشان كده الدين ده ما بيمشي الدين ده بالصورة دي ما بيمشي وسيده ما بيخيف الناس الأعداء ما بخافوا والله الدول الكافرة ما بتخاف من المسلمين أي بلد يقول لك الإسلام وين أمريكا ترسل شنو مره يا اخي كان جاتنا مره نحن المطارات دي كلها والامن ده كله شغال اعمل حسابك ما تجي حاجه احرسوها لانه كانت ضربت نحن خلاص مشكلتنا قامت شو الناس دي بيستفزونا كيف والناس الاوائل كيف السبب السبب ما في نوعيه وجديه يا يحيى خذ الكتابه بقوه الزول ياخذ دينه ده يكون داير بجنه اي زول داير بالدين جنه زول تلقى لك لك ما عنده ما بيتلكلك اصلا